Álvaro, tío. No te acordabas, ¿eh? Dime la verdad. Bueno, es que acabo de llegar a casa, no, no me acordaba, perdona. Veo que has decorado la casa con cosillas navideñas, me alegro. Hmm, ni siquiera sé por qué. Porque es Navidad. Sí, pero es que yo ya no, no creo en nada. ¿No crees en la Navidad? Ni siquiera creo en Dios. A ver, es normal con lo que te ha pasado. ¿Sabes una cosa? Casi que estoy más cómodo sin creer en Dios ten cuidado. Cuando se deja de creer en Dios, se puede acabar creyendo en cualquier cosa. Oye, eh, me voy que me están esperando para cenar. Te llamo luego a ver cómo estás, ¿vale? Vale. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 305,57 frente a del pasado martes. En las últimas dos semanas se ha registrado un total de 144.997 positivos. En total se han sumado 84 nuevos fallecimientos. Hasta la fecha han muerto oficialmente 88.321 personas con prueba diagnóstica positiva desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio, especialmente Navidad, hijo! Es que no sabes coger el <laughs> teléfono. Te hemos estado llamando cuatro o cinco veces esta tarde. Ay, de verdad. Pero, ¿es que ya has cenado? ¿Eh? Ay. No, no, no, no, no, papá, es un aperitivo que... Pero, pero qué alegría que estéis aquí. Ah. ¿Y dónde íbamos a estar, Bobo? Es Nochebuena. Hombre. Venga, que hemos traído cena. Álvaro. Cógele, cógele, así le saludo. Hey, ¿qué tal? Álvaro, feliz Navidad. Buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal tus padres? Eh, bien, hola Josefa, eh, ¿cómo están ustedes? Eh, mis padres bien, sí, todo bien. Bueno, ellos siguen por España, pero, pero sí, todo bien, y todo. ¿Sigues por Escocia entonces? Eh, sí, sí, sigo por aquí. Eh, bueno, sí. Todo, todo, todo, todo. Oye, Víctor, te llamo mañana, ¿vale? He visto que estaba un poco raro, Alvarito. Yo lo he visto como siempre. Buenos días. Hola Vic, ¿cómo estás? Mal, no sé. Tuve un sueño un poco raro. Tío, ¿qué pasó anoche? ¿Anoche? Sí, bueno, mm, ya sabes. ¿Qué ocurre? Eh, esperaba que me lo contases tú. Pero... ¿de qué? Pues es muy loco, pero anoche hablé con tus padres. Feliz Navidad, Álvaro.